可曾迷人笑脸，为我写下标签，擦拭覆盖我的灰，为我开启电源，轻着键盘的指尖，在这冰冷的世界里与我连接，温暖的感觉，逐渐在记忆。 出现。 麦克风的音乐声，充满了你不经意的每个瞬间。A B 转数回，舍不得你的特别。程式出现错误，遭到病毒侵入，谁留下的吻？ 关系只好强制关机。要是没有了你，我再不开机。